Thank you. assalomu alaykum qadrli youtube kuzatuvchilari texnoolamga xush kelibsiz bugun sizlarga ajoyib bo'lgan paqaldoqni yasab ko'rsatamiz video yaxshisi yoqsa layk e, yoqmasa dizlayk tugmachasini bosing kommentariyada ham o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingizni so'rab qolgan bo'lar edik qani bo'lmasam do'stlar demak biz boshladik ho'p e, hozir sizlarga ajoyib bo'lgan paqaldoqni yasash usulini ko'rsatib o'tamiz e, demak unday bo'lsa demak biz boshladik qani ketdik Xo'p, aziz do'stlar, qadrli YouTube kuzatuvchilari, ko'rib turganingizdek, siz hozir texno olamni kuzatmoqdasiz. Texno olamni tomosha qilmoqdamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, videolarimizga like bosing. Har doim bizlar bilan birga bo'ling. Qani biz bir qadam oldingdamiz siz bilan birga. Qani bo'lmasam do'stlar, taqdimot tayyorlashni boshladik. Xo'p, mana bu gurgutlarimizni biz olib qo'yamiz. Hozir ko'rganingizdek mana gurgut. Xo'p, bizlarga maxsus mana shunday pichoq ishlarimiz kerak bo'ladi dastlab ishni nimadan boshlaymiz dastlab ishni e, o'zimizning gurgutimizni porox to'dalashdan boshlaymiz mana ko'rib turganingizdek gurgut e, gurgutimizni asosan shu porox to'dalashdan boshlaymiz e, to'dalash qismidan boshlaymiz unday bo'lsa ishni davom ettirish boshladik qani bo'lmasam biz oldindan tayyorlab qo'ygan poriximiz bor u maydalab ezilgan lekin bizlarga juda ham maydasi kerak emas o'rta holatdagisi kerak o'shaning uchun hozir bizlar maxsus poriqlardan foydalanamiz mana ko'rib turganingizdek poroxdan foydalanganmiz bu yerda mana ko'rib turganingizdek do'stlar poroxdan foydalanganmiz ho'p ana endi buni nima qilamiz mana bundek naychalarga solamiz ko'rib turganingizdek bu naychalar maxsus naycha hisoblanadi keskan holatda mana ko'rganingizdek ichi teshik qattiq plastik naycha ya'ni polietilen desak ham bo'ladi desak mubolag'a bo'lmaydi aziz do'stlar qani bo'lmasam biz gurgutlarimizdan poroxlarni olishni boshladik mana bunday pichoq kerak bo'ladi poriximizni olish uchun yoki siz o'zingizga qulay bo'lgan bironta bir omburlardan ham foydalanishingiz mumkin masalan misol uchun mana bunday e, omburlardan ham foydalanishingiz mumkin bo'ladi mayli qaysi qulay bo'lsa bizlar xohlagan bittasini qilib ko'rsatamiz sizlarga ko'rib turganingizdek omburdan foydalanyapmiz ombur ham yomon emas mana shu holatda davom etamiz ishimizni davom etib e, katta katta holatda qolamiz buni uncha ezmaymiz ezishimiz shart emas ya'ni do'stlar qadrli kuzatuvchilari e, ko'rib turganingizdek hozir mana bu pichoqlarimizda davom etamiz pichog'imiz katta katta qilib ajratib beramiz sizlarga ko'rib turganingizdek mana katta katta qilib ajratib beryapti ya'ni dona dona holatdagi ho'p e, shu bizga kerak bo'ladigan porxlarni ajratib beradi mana gurgutimizda mana shunday holatda yoki pichoqni teskari qilgan holatda ham olishimiz mumkin bo'ladi asosan bizlarga ezilmasa shu kifoya shuni o'zi yetadi ho'p videomiz shu tarzda davom etadi xullas mana shuni barchasini katta katta qilib olamiz qilib olgandan keyin o'zimizning polietilen mana shu naychamizni o'zi ma'lum o'lcham bor o'shani qanday qilib kesish va e, qayerlarga e'tibor berishni e, shuni hozir ko'rsatib o'tamiz to'liq videoni e, ko'rishingiz mumkin bo'ladi aziz do'stlar videomizni uzoq shu uzoq emas o'zi o'tkazmasdan ko'ring video yoqsa layk yo'q bo'lmasa dizlayk tugmachasini bosing va kommentariyada ham o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingizni so'rab qolamiz aziz youtube kuzatuvchilari ko'rib turganingizdek texnoalam sizlarga ajoyib videolarni taqdim etadi bundan oldingi videolar ham juda ham ajoyib deb o'ylayman Э, albatta hammasini ko'rsatib o'tganmiz yasashini yana ham ko'rsatib o'tamiz aziz youtube kuzatuvchilari э, bizlarda hozir mana qoldoq tayyorlash jarayonlari ketmoqda davom etmoqda э, kelasi videolarimizda do'stlar ajoyib bo'ladi yani salitlar yasashni yangi yangi paqaldoq tayyorlash yasashlarini usullarini tayyorlashlarini ko'rsatib o'tamiz sizlarga ko'rib va zavq olishingiz mumkin bo'ladi xuddi mana shu tarzda xullas davom etadi e, videomiz ko'rib turganingizdek mana bunday katta katta qismdagi e, ko'rib turganingizdek poroxlar hosil bo'ladi endi biz naychamizni ma'lum e, chuqurlikda ya'ni ma'lum o'lchamda kesib olishimiz kerak bo'ladi ko'rib turganingizdek mana shu qismini shunday kesib olamiz mana mana shu qismini kesib olamiz kesib olganimizdan so'ng aziz kuzatuvchilari buni ichiga mana shu poroxdan solamiz poroxdan solgandan keyin uni ichiga yana nimalar qo'shishimiz kerak qo'shimcha ravishda o'shalarni ham ko'rsatib o'tamiz ko'p diqqat bilan kuzatib turasizlar degan niyatdaman ho'p mana buni bu tarzda ham kesib olsak bo'ladi bu biroz qalin ammo pichog'imiz ham o'tkir mana aziz do'stlar mana ko'rib turganingizdek mana shu oddiy naychadan mana shunday bittali mana shu paqildog'imizni kesib oldik mana ko'rib turibsiz ko'rib turganingizdek mana buni ichi teshik ya'ni halqa shaklida hisoblanadi ana endi mana bu poroximizni biz o'shani ichiga solib olishimiz kerak bo'ladi katta katta qismlari ham ko'proq kirsa yaxshi ya'ni e, ko'proq tayyorlaymiz katta katta qismlari ko'proq kirsa maqsadga muvofiq bo'ladi buni to'g'irlab olamiz qiyshaygan joydan lekin qiyshaymaydi qattiqroq iloji boricha qattiqrog'idan olganimiz ma'qulroq hisoblanadi ko'rib turganingizdek bu uning uzunligi mana bir gut bir gurgut qutining ya'ni gurgut donasining donasidan ozroq kalta hisoblanadi mana ko'rib turganingizdek mana ko'rishingiz mumkin mana bu yerga mana qo'yib ko'rsataman xuddi shunday mana shunday bo'lishi kerak hech qanday masalan misol uchun hammasi bir xil standartniy bo'ladi mana shunday bo'lishi kerak iloji boricha agar uzunroq bo'lsa buning yasalishida xatolar ketib qolishi mumkin ko'p hollarda ko'rib turganingizdek aziz youtube kuzatuvchilari qadrli do'stlar ana endi mana buni biz solib olishimiz e, kerak bo'ladi solib olish qanday usulda amalga oshiriladi asosan qog'ozimizni buklangan holatda buni ichiga solib olamiz buni solib olishdan oldin ya'ni avval e, buni orqa tomonini asosan biz gipes yoki albastrga o'xshagan mana shunday tez qotuvchi moddalar bilan yopib olsak maqsadga muvofiq bo'ladi chunki porox yonganda zarb bunga urib e, qattiq ovoz chiqarishini uchun kerak bo'ladi e, yoki bo'lmasam izolinta e, shunga o'xshagan polietilen skovchlarimizdan foydalanishimiz ham mumkin bo'ladi uning effekti lekin biz hozir birinchida aytib o'tgan maxsus albaster yoki o'shanga o'xshash tez qotuvchi narsalardan qilganimiz ma'qulroq bo'ladi o'sha e, kami yarim santimetr ya'ni o'n millimetr yoki besh millimetr atrofida qilib solib olishimiz kerak bo'ladi shu yerga qolganiga mana shu bir santimetr qismiga poroxni e, solsak ham e, qolganiga yana og'zini yopish uchun ishlatamiz bu yerda qamaladi va ya'ni qattiq tovush chiqarish hosil bo'ladi bu yerda bu polietilen bo'lgani uchun buni yorib yuboradi bemalol o'sha E, xo'p, do'stlar, aziz YouTube kuzatuvchilari, sizga video yoqayotgan bo'lsa, layk bosing, dizlayk tugunchasini bosing e, yoki bo'lmasam kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldiring. Ko'proq layklar bizlarga kerak. Albatta, do'stlar, sizlar uchun chiqarmoqdamiz. layklarni ayamay bosavering. layklar tekin, eng muhimi, eng qizig'i laykimiz tekin. layklar kommentariy hammasi tekin. Fikrlaringizni yozib qoldiring. Video qanchalik sizlarga yoqyapti yoki videoda qanchalik kamchiliklar bor, o'shalarni yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. hozir ko'rib turganingizdek do'stlar biz mana bunday qutilardan ham foydalanishimiz mumkin barcha barchasini ko'rsatib o'tamiz e, ko'rganingizdek mana ko'rib turganingizdek aziz youtube kuzatuvchilari ho'p mana shunday e, polietilenlardan ham foydalanib o'tamiz ya'ni buni mana shu holatda o'rab olishimiz kerak bo'ladi dastlab beshoklardan foydalanishimiz mumkin mana shu holatda o'rab olishimiz kerak buni ko'rib turganingizdek rangi ham chiroyli bo'ladi e, burnimizga hozir biz yaxshilab o'rab olamiz dastlab mana tayyor bo'ldi ko'rib turganingizdek buni ichi ho'p buni ichi tayyor buni ichiga kirgizamiz aziz do'stlar ko'rib turganingizdek orqa qismini yopamiz mana shunday usuli ham bor ana endi e, buni ichiga biz e, shu o'zimizning e, poroximizni solishimiz kerak bo'ladi poroximizni solib olamiz sekinlik bilan astalik bilan poroximiz shoshmasdan sekin sekin solib olamiz kam kamdan bo'lishi mumkin ko'rib turganingizdek mana do'stlar qo'riqni solib olamiz barchasini xullas shu tarzda davom etadi qo'riqimizni bir nechta qismi to'kilishga ham ulgurdi mana to'kildi to'kilgan qismlari ham bor buning uchun sizdan uzr so'raymiz mana xuddi mana shu tarzda davom etadi va buning og'iz qismini yopamiz tayyorlangan e, bo'ldi og'iz qismini yopamiz va ichiga hech qanday qo'shimcha mahsulotlar qo'shmaymiz eng asosiysi og'zi va atrofini ya'ni tagi qismini va og'iz qismini mahkam yopishimiz kerak va bu yerga tushiradigan biz ip yoki o'shanga o'xshash e, ya'ni o't qo'yadigan narsamiz e, ya'ni albatta buni ichiga tushib poroxlikni borishi kerak qo'riqga yetib borgandan keyin bu yerda havo bo'lmaganligi sababli portlash portlash hosil bo'ladi ko'rib turganingizdek do'stlar mana shunday qismlardan iborat bo'ladi mana buning tagida tushib ketmaydi xuddi mana shunday qismlarni biz sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz bizlarda esa tayyori bor o'sha tayyorlarni ham hozir sinab o'tamiz demak bo'lmasam do'stlar boshladik keyingi ikkinchi videomizda buni qanday yasalishini ko'rsatamiz chunki videomiz uzoq bo'lsa albatta kuzatuvchilarimizga ham e, malol kelmasin degan holatda sizlarni o'ylagan holatda videomizni o'sha biz ikki qismga bo'lib olishga qaror qildik va o'shanga jur'at qildik endi siz kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldiring siz qanday fikrdasiz aziz tomoshabin aziz muxlis texnolog kuzatuvchilari qadrli youtube kuzatuvchilari youtube shaydolari E, ko'rib turganingizdek biz hozir e, sinovdan o'tkazamiz paqildog'imizni proste u folga qog'ozda yasalgan bu ham folga lekin folganing ingichka qismi hisoblanadi mana do'stlar ko'rib turganingiz mana shuni bizlar yasaganmiz xuddi mana shu mahsulotlar ichida bor lekin bu asosan zarbli paqildoqlarimizdan hisoblanadi biri hisoblanadi desak mubolag'a bo'lmaydi Э, qani bo'lmasam do'stlar boshladik kelasi videolarimizda salyut va paxadoq yasashlarini to'liq ko'rsatib o'tamiz va sinovlardan ham o'tkazamiz qani do'stlar bo'lmasam kelajak sari texno olam kanalimizga obuna bo'lishni unutmang demak boshladik qani bo'lmasam aziz obuna buni sinab ko'ramiz ho'p juda ham qiziqarli daqiqalar kutilib kelmoqda ko'rib turganingizdek mana o'tkazamiz juda ham qattiq portlashi mumkin strukturamizni yaqinroq qilib qo'yamiz kameramizni albatta o'rtaroq qismga qo'ygan holatda to'g'rilab ozroq qizitamiz qizitamiz qarab turing yaxshilab ular beast of the best biz kutilgan mana shu voqealar va kutilgan haqiqatimiz tayyor do'stlar ko'rganingizdek mana qaramanda o'zini nima deydi ko'rsata oldi deb o'ylayman ko'rsata oldi albatta o'zini ko'rsata oldi aziz do'stlar alloh o'zini ko'rsata oldi ana bo'lmasam do'stlar videomizni tugatamiz kelasi videomizda ajoyib bo'lgan e, o'sha aqldoqni va samitlarni yasab ko'rsatamiz ko'rib turganingizdek bu oddiy falga qog'oz va qalin hisoblanadi mana kuyib ketdi buni ichida qo'riq qisilgan holatda qattiq portlashlarga uchradi qani bo'lmasam do'stlar boshladik mana shu videomizni tugatamiz mana pipiqlar ham tushyapti bo'pti ko'rishamiz layk bilan kommentariy yozishlarni kanalimizga yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lishni unutmang biz hali juda ham ajoyib bo'lgan videolarni sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz va biz doimo sizning ishonchingizni oqlash uchun harakatdamiz bo'pti do'stlar ko'rishamiz texno olam best best best of the best